हे गाइस तो अभी मैंने नहा लिया है और अभी साढ़े दो रहा है welcome to my new blog तो गाइस नहा लिया है और अभी बाल बाता हूँ फिर आपको आगे का व्यू दिखाता हूँ गाइस तो अभी मैं रेडी हो चुका हूँ है गाइस तो अभी क्या है कि मेरे चैनल पर एक कॉपीराइट आ गया और एक वीडियो मैंने डिलीट कर दिया जो कि छब जो कि पंद्रह अगस्त वाली थी और उसे मैंने डिलीट कर दिया तो गाइस मैंने इसका रीज़न बता दिया कॉपीराइट आ गया था इसलिए मैंने इसे डिलीट कर दिया अब कुछ काम करते हैं और मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ ये रही कुर्सी पर उसके ऊपर बैठा हुआ हूँ देखो गाइस यहाँ पर देखो एकदम फोगी फोग हो रखा है और मैंने देखो इतना जमीन कर रखा है इतना और इतना हो सकता है तो यहाँ पर एकदम फोगी फोग हो रखा है वहाँ पर बहुत दूर है वो गाइस अब सूर्यास्त होने वाला है ये देखो यहाँ से आपको सूर्यास्त की पिक्चरें दिखाऊँ हे गाइस तो आपकी वजह से हमारी इंस्टाग्राम पर छियालीस फॉलोवर हो चुके हैं तो गाइस प्लीज एक हज़ार फॉलोवर कराएं और एक हज़ार सब्सक्राइब भी कराएँ तो आपको मैंने सारा वीडियो दिखाया देर के लिए मैं ट्यूशन यानी कि पढ़ने के लिए गया था रीड के लिए तो पढ़ कर आया हूँ अब और अब मैंने आते ही वीडियो बनाया था और अब शाम होने वाली है आपको दिखा दिया था मैंने सूर्यास्त और अब शाम होने वाली है तो कुछ व्यू कुछ ऐसा है कि आप देख पा रहे होंगे एक लो गाइस ये है व्यू ऐसा है व्यू आगे देख लो ऐसा वो रखा है और गाइस हे गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है तो वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो कर लो और थोड़ी देर में मैं वीडियो एडिट करके अपलोड कर दूंगा thank you for watch bye